Nim zwei, czyli weź dwa. Mówiły w Szwajcarii dzieci, pocowając mi torebkę z cukierkami nazwanymi w Polsce nim dwa. Tak samo brzmi ulubione powiedzenie dobrych kierowników projektów. Gdy przychodzi do ciebie szef i mówi, że projekt ma być zrobiony po pierwsze tanio, po drugie szybko, po trzecie doskonale, to twoja odpowiedź brzmi nim zwei, weź sobie dwa z tych trzech oczekiwań. Szybko i tanio nie będzie doskonale, tak jak nasze drogi, notorycznie łatane po kolejnej taniej i szybkiej naprawie, wspaniale i szybko, to będzie drogo. Tak jak kupienie gadżetu w Ameryce z dostawą do Polski na drugi dzień. Możesz też robić bardzo dobrze i niedrogo. No ale to musi potrwać. Tak jak niektórzy oszczędni klienci, którzy mają miesięczny budżet starczający na 4 godziny mojej pracy. Wtedy powoli, przez rok lub dwa, spotykamy się raz w miesiącu, by małymi krokami restrukturyzować firmę. Jeśli jesteś dyrektorem, co nie lubi nim cwaj, albo kierownikiem projektu bez ikry, to fundujecie sobie udawanie i liczenie na cud. A przecież lepiej potarmosić się przed robotą, by po robocie mieć satysfakcję, że dowieźliśmy to, co było ustalone. Albo tanio, albo szybko, albo doskonale. Nim cwaj. Weź sobie dwa. Jeżeli w moim przedsięwzięciu ryzykiem jest to, że koleżanka Ania zmieni pracę, przepuszczam to ryzyko przez plan B. Prawdopodobieństwo dość wysokie, ponieważ ona ma dość duże obciążenia kredytowe lekkość, ciążliwość